در این ویدیو ابزاری قوی و به درد بخور به نام بازبین وب یا وب اینسپکتر را به شما نشان خواهم داد. بازبین وب ابزاری است که در همه مرورگرهای جدید وجود دارد و به شما کمک می کند پشت صحنه همه صفحات اینترنتی و هر آنچه که در بین مرورگر شما و به سایت های مورد نظر اتفاق می ببینید. با بازبین وب کارهای زیادی می توانید بکنید اما من به شما نشان خواهم داد که چطور بسیار راحت برنامه های HTML را مرور کنید و از بخشهایی که برایتان جالب است داده استخراج کنید بیایید برای شروع کار وبسایت ادوکسی اسمبلی را باز کنیم نشانی این وبسایت هست advocacyassembly.org من از آخرین نسخه مرورگر کروم استفاده می کنم. در نقطه از صفحه کلیک راست کنید و گزینه بازبینی یا همان اینسپکت را انتخاب کنید. ای که در سمت راست برایتان باز می شود بازبین وب است. بگذارید آن را پایین بیاورید. همچنین اندازه ها را قدری تغییر می دهم. تابلوی فرمانی که همین الان باز شد ممکن است در سمت راست صفحه شما باشد. اگر اینطور است این گزینه را انتخاب کنید. روی دکمه داک تو باتم کلیک کنید. در بازبین وب گزینه های مختلفی وجود دارند. اگر دلتان میخواهد نگاهی به آنها بیاندازید ولی در اینجا فقط روی عوامل یا همان المنتس تمرکز میکنیم در اینجاست که می توانید برنامه های HTML را به راحتی مرور کنید. بازبین وب برنامه را مرتب می کند و ما می توانیم بخش های رأس و بدنه را در اینجا ببینیم. می توانید با کلیک روی این نشانه ها برنامه ها را بست دهید. یکی از بهترین ویژگی های گزینه عوامل این است که می توانید قسمت مشخصی از برنامه را انتخاب کنید و کامپیوتر به طور خودکار آن عامل خاص را در صفحه وبسایت مورد نظر برجسته می کند. توجه داشته باشید که برچسب DIV به منوی بالای صفحه وبسایت مربوط می شود. همچنین می توانید با استفاده از ماوس عواملی را روی صفحه وبسایت بازبینی کنید و عوامل بازبینی شده همیشه به طور خودکار آن بخش از برنامه را که به آن مربوط می شوند را برجسته می کنند. روی گزینه ای که در منطقه سمت چپ منوی بازبین وب است کلیک کنید و علامت مورد نظر را در صفحه وبسایت انتخاب کنید ای که به تصویر مورد نظر اشاره دارد به طور خودکار برجسته می شود. اگر می خواهید عوامل دیگری را هم بازبینی کنید و سپس به سراغ آزمون کوتاه بروید. در آزمون کوتاه بیشترین ابزار را بررسی می کنیم.